En cabina, Israel Valentín González. En cabina, Israel Valentín González. Sonido siguiente. Sonido Sonido Nancy. Todo el mundo muy alegre y cariñosa festeja la Navidad que es tiene el poderoso. Esta fiesta es mundial. Sonido Nancy. Sonido Nancy. gran festival.